級だヘビー級だってあ当たりが強いだとかあ思いよとあ何が変わるんだヘビー級の見てみろおい俺今日休んだかピンピンしてんじゃねえか聞かねえんだよ何も聞かねえんだよ誰だヘビーの当たりがきついとか言ったやつ見てみろ聞かねえ全然聞かねえんだよ 新人だってそうだデビュー戦で勝つやつはなかなかいねえんだよそれと一緒だろこんなの始まりだヘビー級の戦い内藤と棚橋教えてくれたな後悔すること引かぬこびぬ顧みぬ <laughs> よし はあ、次の相手は晴れもう分かってるから、はあアーチャーはね倒してきてるからアーチャーも苦手だしその苦手なアーチャーを倒したレも苦手さあどうなることでしょうでもちゃんと 自分でね目標を定めて帰ってきたんでカムバックするための練習じゃないさらにその先に行くための練習だったからまだまだ期待感を上げていきます